siya, oh. Nagpa-vlog siya, oh. take them. Yes? w did you? Ah. Oh. Bakit tayo? b a k t tayo? Ayan guys, <laughs> kakain na kami. Ito, hindi ko na-record kanina yung ano. Yung ano. Ikaw, ano ang ano mo? Ano? Ay, yung aming ano, mm-hmm. ay pagbili kanina. Mm, sige, kain kami. Kasi mas, ano, mas prepare kami kumain sa dito na lang para matipid. Di ba? Nakagala na, matipid pa. Mm. Kentucky Fried Chicken. Aming Kentucky. Kaya mo? Oo, oh, oh, mitik yan. Mitik. Ganun natin. O, oh. yan. O. Oh, mm, game. Ayan. Akin Ay, bakit to? mo yan? Ay, nakapost ba? Oo, Oo nakacheck. Ayan. Ito na naman kami. Eh, eh, susupin natin itong ano. Ay! Ang lagay ng ano. Ayan, oo. Oh. Sige lang, mamaya mo eh, ano yan, mamaya pagkakainin na lang. Naku, nagkala, tapon-tapon na malakas ang hangin. Sabi na hmm. ako Kain na. Kain na. Meron kami ng tissue. May, may unigiri. Unigiri. Nang 7-Eleven. Yan o. Oh. Ito ang aming itadakimasu. Yan, di ba? Ito ang pinakagusto ko, ha? Ah. Itong din, ano yun? Ito, ito, ito. Ito, this is my favorite. Yung, yung picho? Picho. Oh, dito ko eh. Gumin eh. Oh, hindi okay lang. Ito yan o oh, sa'yo. Kahit alin dyan. Libram? Hmm. Kain hmm. ka? Hmm. Ang sarap. <laughs> Ito ang pinakamasarap na ano. Yung picnic. Picnic, kumakain ka sa loob ng sasakyan. Hmm. Hmm. Parang di ba? Hmm. Ulam mo? Bakit ayaw mo kainin yung ulam mo? Sige, sa iyo mo na lang sa asawa mo. Pag ano. Ano yun? Yung isa. dalawa tayo. Mm. Mm. Sensya ka na wala pa birthday sa'yo. Yan na lang. <laughs> Pa-birthday pa pala to. Ano pa-birthday? Ano sa magawa yun? Isang fried chicken. <laughs> Kasi sa pandemic, kasi ngayon pandemic tayo ngayon. Kaya Pandemic? Parang, mm, kaya hindi na uso yung birthday. Sana hindi man kami nung araw, hindi man uso mag-birthday, di ba? Mm. Uso lang yung nakikikain ka lang sa may birthday. Mm, mm. Sa mga mayayaman. Tapos guys, ayan o. Oh. Uy, Mm. Dessert. Dessert yan ay. ay may pakpak Segment siya. yun. Bakpak. Mm. Uso yan eh. Mm. Ay, ang masarap dito. Yung may sasawang kasuka. Mm-mm. Hindi. Ah, hindi ko na sinasaw sa suka. Baby sauce? Mm. Eh, ang sa baby sauce. nag pa eh. Maiba yung lasa eh. Ang ganda kumain. Eh. Ang mga utom. Hindi kami kutom. Dahil na namin kumain eh. Mm-mm. Busog nga siya. Mm. Diba? Oh, ah, busog lang talaga ako eh. Dahil kayo. Ano kami dalawa? So, ayan guys ha. Babay na para makakonsentrate tayo sa inom, no? Ay, inom kain. Inom at Bye! Bye-bye! Tapos na maghapon namin. Mm, umapin siya. See you! Mm -hmm.